araw-araw yun. Hindi po, hindi po. Isang ano lang yan, may schedule ho yan. Pagka umaga, alas 7 kami malengke, wala po mga pinapantik. Boss, bawal motor sa loob! Bawal mapapakal. Ate, ate, ECQ po tayo ngayon. Wa wag nyo iano na araw-araw kay dapat. MWF lang kung, be, kung ano kayo o kaya DTHS pagka berde. Ganun na. ECQ to, hanggang ECQ lang naman to. Wag nyo ipilit yung araw. Talaga kami rin araw-araw kami mamamalagi dati. Kaya lang ECQ ngayon, ha? Sige. Sige na, ano lang, talagang isang beses, ano lang, tatlong beses lang isang linggo. Okay. Gusto namin lumabas ka, sabi mo ko. Gusto, gusto ka lang namin nakita, hindi. Bumibis ka ng grupo. Kasi hindi ka lumalabas. Oo, oo. Namimiss ka lang namin. Oh, isang palapakan dyan para kay Ine. Ah, balak mo ka! Yay! O kaya sabihin ko yung ilang ko lang kita sa Boss, orange tayo. Uh, kuha kayo sa barangay, bibigyan kayo niyan. Uh, ano, ano ka ba? Paniay. Ay, hindi po. Sa trabaho na lang to pwede. Bawal na po ngayon. Ah, kailangan na ko kayo kumuha nito, green o kaya orange. Boss, face shield. Tsaka orange tayo ngayon, orange. Hindi na pwede puti eh. Boss, face shield. Sa orange po ang quarantine natin. Walang sa isang gamit niyan, hindi dalawa. Need for one. Ay, ano yan, luma na yan. Hindi na ano ko yung may tindahan ko, okay? Kasi kahit saan naman daw po ito pwede, basta may business lang. Apo, business. Pwede nga, patingin nga, ano ba yan? Ano mo? May tindahan po ako dito. Oo nga, sa business. Kaya lang, ito pa yung luma nila, kinukumpis ka na nila yan eh. Ayan o. Oh. Wala Ayan po, ayan po. Ah, ito na, ganito na ho yung bago, oh. Hindi na ho yung Ito na tinatanggal. bago, oh. dito po kasi sa 70. Nag-issue na ho ang kalookan ng ganun, ah. ako, inatid ko Hindi, oo nga. Tama, pwede naman yon ate. Kaso, ito yung lumang quarantine, nag-issue na sila ng bago. Ayun, no, Wala pa kasi sa amin po yung binibigay, kaya sabi ko. Ihingi, pupunta kayo sa barangay. Sa- Next time na ako yan pag ako. Ah, sige, sige, sige. Hindi, may tindahan yata sila dyan. Dadiretso na lang dito sa dulo. Ato tira sa palengke. Uh, kaya lang papalitan nyo to ha. Uh, hindi na yung papapasukin bukas ha. Kaya nyo tayo green, uwi na rin kayo. <laughs> Thank you. Dami po kasi tao eh. Kung konti. Ayan, kagaya niya. Bawal po yung puti, bawal. Ito po po yung... Patient na po tayo, patient. Uh, ah, papaliwanag po namin ah. Ilang araw na po kami nagbibigay. Ano sa mga dami sir? Kaya nga po bawalan nyo nilang makinig sa akin. Bawal po, bawal. Bawal o, oh, bawal. Ano po lang sa ani? Green sa orange po. O, oh, hingi lang ko kayo sa barangay nyo eh, ng Pwede ano. po ngayon lang. Kahit ngayon lang. ang dami yung tao ngayon sa palengke. Bawal po, bawal. Titigitan pa kayo. Saan na ba? Sayang po sa lahat. Pwede po. Bawal yan lang. Apo, bawal po. Bukas pa po itong green. Hindi, ito ko kasi kaya nandito to, din, kinumpis ka namin kasi dalawa na issue sa kanila. Dala-dalawa, hindi ho pwedeng dala-dalawa, isa lang. Ah, kuha na lang ako kay sa barangay muna. Alam naman po ng barangay sa. Alam naman ang barangay niyo yan. Ah, hindi lang kayo pupunta sa mga barangay Oh, ito nga po may attorney oh, kinuha na namin. Dati pwede yan. Pinagbawal po ngayon. Yung puti CBI, oh, ha, sa trabaho nyo lang. magagamit sa Kaya nga trabaho. na kami, sir. Ako, lalo. Oo, trabaho nga po ginagamit ng mga ano, puti. ito yung bago, ho. Ilo, ma ang puti, sa trabaho ginagamit nila pala yun. Andito ho, taga 73 kanina, kinukuha na ho yan. Ano po yan? Ang basil nyo, te, basil. Sabihin niya sa barangay chairman nyo, oh. barangay sila, hindi kayo pinapasok. Dahil mali yung ginagamit yung quarantine. Po. Ay, boss! Boss, boss, boss! Kaputi, halika. Ito daan na, no, sir, oh. Wala ka pang face shield. Kailangan ng face shield tsaka ng quarantine pass, boss. Ay, te! Orange po tayo ngayon. Opo, opo, ay may araw po. Basahin niyo po yan, may araw po. Ano po na po yan? Ako lang nagmamaling na Makinig ka muna ha. Teka, basahin mo to para malaman mo. Para hindi kayo nagagalit sa amin. Sige ma. Regulasyon yan, city ang nagbigay niyan, city order, ordinance yan. City Hall galing yan, City Sa Hall. City Hall galing yan, kaya hindi kami ang ano yan. Papatupad lang po kami. Ay, dalawang. Hindi, isa lang. Eh, paano kung ako lang po? MWF lang kayo pwede lang bas o kaya TTHS. ECQ ho tayo ngayon, ate, ate. ECQ, ha? Opo. May dalawa po akong anak. Kaya bawal, di ba po lumabas ang Ayan, ha? Oo. Eh, bibili nyo na yung pangal dalawang araw nyo. Makakabili kayo sa susunod na araw. Opo, yun po yung ginagawa ng lahat. Ano pang walang pambili, pang araw-araw lang po. Eh, araw-araw ko bumibili. Araw-araw, araw-araw. Yung dalawang ID po. Ganun din yun. Hindi, isa lang po tayo. Isa lang po talaga. Isa. Hindi kayo pwedeng lumabas ng is dalawang. Yung orange, may araw yan. Opo, may yung green, po, may araw din yan. Opo. Hindi kayo man pwedeng mamili pag green yan. Pag orange ang ano ngayon. Bukas pa po kayo pwedeng mamili. Te, wala kayong face shield. Ito. Asot po nyo. Puti. Tsaka puti po yung ano nyo. Oo, ano, orange po tayo ngayon. Hindi kasi nagpunta ako sa barangay, nag-work ako at the same time nga, hindi, nag, ano ko, ito yung binigay sa akin, sabi pwede din. Oo, nung, nung nakaraan po ngayon, binago ho nila yon. Kailangan, Ito, bago to eh, kakukuha ko lang. kailan ho? Isang araw lang. Ah, mali ho sila kasi ba- balik ho kayo doon. Kailangan isyuhan nila kayo ng, pam- nila kayo ng pamalengke. tukod po ni Oo, yun ho kasi. isang ganito, isang pamalengke. Oo, kasi kung nagtatrabaho kayo, yung kailangan niyo yan. na kayo. Ah, balik niyo na lang po ha po. Malinis po yan, opo. Naligo po naman nakarang araw yan. <laughs> Mga 2 weeks na daw. Mga 2 weeks na daw.